Hmm, rasa yang goreng. Tapi hmm. macam Hai guys, Assalamualaikum Orkestra yang korang dapat lihat depan Kita orang ni ada makanan serba putih Tengok, Yaya pun pakai baju putih Ni nak pakai putih Okay, ada Kita ada air Vida, ada Top, yo poki to poki. Ai duduk duduk duduk duduk duduk wait. Ya yeah, sabar ni nak Cakap ni pepero, ada seaweed, ada keropok ah memang jadilah ada sikit-sikit putih. Ni Pringles. Kita ada ni kacang di situ air. Apa farm fresh untuk Yaya, ada coklat Kinder Bueno. Ah uh, nat Nutella be ready and then Mami Deba Carolina Reaper. Adakah kita akan makan? Sama-sama kita saksikan, okey? Jangan buang masa. Marilah kita makan. Ya, ya, ya. Sabar dulu, dulu, dulu. Baca doa. Bismillah. Kita turunkan ya. Nanti tak nak kamu. Tengok buka air dulu. Buka air dulu. Minum. Minum lah. Nampak? Mesti dia tak Nah. Nah. Okay. Dia nak minum juga air bida, Lychee, salty. Bismillah. Besok, baby. Strawberry. This is lychee, not strawberry. Lychee. Lemon salty, okay? Bismillah. Kita ada tambah fish cake saja. Sebab nanti mestilah tak habis pun makan. Nampak? Hmm. Masih panas je. Ya? aku ambil yang original eh, tak ambil yang spicy. Tapi ni rasa dia macam mana-mana sikit. Eh. Ambil yang spicy. Mungkin lagi sedap. Rice cake kalau makan dengan ramen ke ada ayam lagi sedap. So saya makan nanti lebih ready. Bismillahirrahmanirrahim. Dah diam. Hmm. tambahkan sikit-sikit oh. Ini apa simpan je Nah, simpan makan yang lain pula Okay Okay, sabar Ya, ya nak makan ni kita muruku ikan. Nak tu kita bunuh nak buka. Okey. Okay. Mhm. 干也不敢。嗯，嗯，嗯，嗯。 seterusnya kita ada salted peanut Pasti bukan salted peanut MAS Salted peanut Sap tangan nyanyi hmm. hmm. Good. So saya nak makan Mr. Potato asli lah, agak sikit-sikit je ya prefer sa original. Wala. Kan? So, hindi nak kan makan lockers. klasik. Hmm, essa é Tak makan siwit jap. Spicy. Eh tak nak makan lain ke? Makan tu je. Bagus lah, bagus. Makan je lah kau benda tu. Kalau ada ramen sedap lah. Masuk sekali semua boleh? Oh, risau. Bismillah. Thank Jadi kalau ada ramen best tuh ada ramen. Udah. Udah malam. Hmm. Ada kedua coba makan. Kita ada yang pepero. Enggak lagi nak makan tak. Ini mesti nak punya kan. kena pepero dan juga Pringles ni saja. Nah, look at this pepero guys. Ambil satu. Dua je, okay? Tak banyak, okay? Ini simpan, okay? Bismillah. Hmm. Tak ada kena nak Also, oh, Tadi kan bukan azan comer, mira. Manis. I don't like this one. Too sweet. Tak nak habis Tak nak dah Manis Last one kita ada Pringles Golden Golden fried chicken flavor guys Bau macam Apa eh? Chicken stock Oh nak Oh <laughs> cium dia Hmm, masa yang goreng. 이렇게 많이요. 잡는데? 맞좀 음. 아이. selesai sudah semua makanan di atas meja ini. Eh, ada lagi satu belum selesai. Tak tahu lebih nak makan. Ada tak susu tu? Nak rasa? Ni ada tak rasa susu ya. Tak manis. Susu. Kita cepat dah makan benda-benda ni. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, rasa ya bukan habis habiskan. Terima kasih pada yang sudah sudi menonton video aku selama ini dan sehingga ke minit ini. Walaupun makin lama makin sendu viewsnya, tapi tetap ada yang menontonnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe pada belum subscribe. Minta tolong subscribe. Kalau video ni banyak views, aku makan tu. Kalau tak, hmm, no. Hmm. okay. Apapun, see you guys di next video. Bye-bye. Ya, ya, yeah, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.